嗯，这个是黄哥有的哈，是刀马人，哎，就是割药那个。我觉得我这个这个好像更更老。嗯，差不多，很更好的。现在很难找那个青清青花就是青花的，这个就是青花的，啊，这个是青花。这是什这东西？ 对，但是你要好的青花现在少。嗯，对对。真的好的青花很贵的耶，就是感觉官窑啊，你官的你你还是。但是康熙的青花也可以，因为康熙的青花质量比较好，画工啊，对对，大件，嗯，对。 但这种东西你留着，反正不会赔钱。嗯。要买假的东西，你就肯定拿回来就赔钱。对对对。 <laughs> 这种东西不会赔钱。算是旧的，对不对？对对对，旧的。康熙，康熙年代，也是清朝年代。对啊，那早期啊。早期乾隆、康嗯，顺治完了就康熙嘛，康熙在的时候，瓷器比较好。瓷器里面最值钱的，你就记得，就清三代。嗯。康熙、乾隆、雍正，这三个最值钱的，其他的。哦。 康熙乾隆、雍正。对，但你要要懂啊，你才能知道，不然 <laughs> 你写的那个成化款写的什么款来来，对，都是后款。嗯，嗯，是个款，这个我知道。嗯。好，好了。